Живи! Ой, ну вот. Sim. ariko ubwo bukungu bwari butwishe ndanakurakariye nisore nakurakariye kati Honey! Honey! Honey! Yagiye hera. Uyu mugabo ahise aryama akanya. Honey! Rebera we! Ase, be wowe ubu hise uryama. Wanagize amahirwe wiriwe hano. Hmm? Nzi ko ndi bugusha nta n'abandi aguha bitinda Hey! Be! Mani! Si wowe icyo cyo icyo kintu ntabwo kikwica. Se byuka. sheri kanze nkure n'imyenda mbe ako se ase sheri burya ntanamenyara sheri sheri igihe tubanye rwose nta nubwo uramenya sheri ശരി ശരി ശരി sheri amashu yanjye subiza uko ngukunda sinanubwo ntabwo uramenye uba wiriwe mu rugo umuntu avuga ati basi hari n'ikintu kiri bube kizima warangiza akazi karagutwaye mba nta porofesi warangiza ukaza ukajya mu bintu byo kwirirwa nkanga gusa ni ukubera ngo ukuntu ari niteguye oya oh, ntabwo ibi bintu ntuzongere kubyambara rwose ni urukundo urukundo mukunda sheri ni urukundo rwose ntabwo ubwoba bukurura yewe subiza muri mudura ikintu njya kuguha mm. sibyo ngaho banzukuye mu kino kintu ibi nzarabijugunya kugira ngo ubyemere